Сегодня у нас рубрика на тему различия между английскими словами quiet и quiet. Э, буквально английское слово quiet может переводиться в качестве существительного или прилагательного, или может быть даже глаголом. Итак, quiet переводится на русский язык как тихо, покой, тишина, спокойствие. Ну, например, вокруг тишина. Вокруг around тишина, покой, спокойствие. Это quiet. Может переводиться в качестве прилагательного слова quiet, как тихий, спокойный. Например, тихая улица – A Quiet Street, Тихий океан, Quiet Ocean, Тихие места, Quiet Places, Тихий дон, Quiet Down. В качестве глагола э, слово quiet переводится как успокаиваться, успокойся, Например, ты должен успокоиться. You must quiet. Ты должен успокоиться. После глагола must to предлог никогда не ставится. Можно и с предлогом to тоже, тогда поменяем на другое слово. Ты должен успокоиться. You have to quiet. Ты должен успокоиться. Теперь приступим к слову «кваит». Пишется совсем по-другому, но очень похоже. «Кваит» переводится как «совсем», «совершенно», «довольно», «вполне». Ну, давайте скажем э, такую фразу, значит, довольно хороший результат. Эквайт довольно хороший, good result. Э, что еще необходимо сказать? Давайте э, возьмем эти два слова quiet и quiet вместе. Что же у нас получится? Давайте скажем совсем тихо. Совсем это quiet – а тихо, тишина, покой – это quiet. Как же будет звучать это на английском, когда сочетаются эти два слова? Quiet и quiet. Совсем тихо. A quiet – совсем. Quiet – тихо или тишина. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго. Пока.